こんにちはすみちゃんです今日はゆかが今いないんですよだからあの前から思ったのはゆかが本当にくそくそくそくそ、ソんちが없어よ。もうクソタレクソタレタレ눈치가없어よ。どれぐらい눈치가없는지는いやもうすごいっすよじゃあ今日は우리んち없는유카ん을한번테스트를한번해보려고합니다자우시로う고래미미미미마미마見えますよね、これ。あの2020年 <laughs> まだれですけど 今年1月1からもうずっとこんなんですよおめでとう、えもうこれ見たらもううちの家これだけ見てもねだからこれをちょっと変えてみてゆかが気づくか気づかないかがいぬんじおんぬんじちょっと試してみますはい見てみましょうちょっと変えてみますねじゃあ今見てくださいねこれぐらいまず2020円だけど まず2002年ね床が今洗濯布団の洗濯いたんですよだからいやこんなに早く 来ると思わなくて今ロアンと2人出たけどねじゃあもう一回やりますね先もねちょっといたけど全然気づかないもんルーナを買いにします2002年前はこんな感じ今はルーナ北海 ン2002年ゆかがどれぐらいのうんちあるかまあ見てみますけどびっくりしないで皆さん本当にいやいやまあそんなにアホではないよそんなにアホではないけどちょっとアホまあちょっぴりアホのがあるんですよ <laughs> まあそんなそこまでなんかそんなちゃうでゆかがちょっぴりアホかアホないかうんちがあるかないか見てみましょう 잘 갔다 왔어? 잘 갔다 왔어? 브라니 잘 갔다 왔어? 자 만세 <laughs> 베이비 샥 베이비 샥 뚜루루뚜 베이비 샥 뚜루루뚜 베이비 샥 베이비 샥 みんなで私もあねこれはもうとろかなもうとろかなもうとろろかな、うん、ねあ、うん、ねもう取っちゃってこれもうなんなんなんなんかおしゃれななんか、クリームかって クリーンがるのおしゃれなクリーンクリーンっていうかシンプルなこれ結構長かったねうちは、うん、ねえ2000今年からねええええロねえ今もう2020年だしそれ2002年になったの え2 0 0年になったの <laughs> どういうことルルナルナちゃんがよルナ保険医え違かったっけ 違かったっけルナちゃんとケイちゃん誰 <laughs> えルナちゃんとホケイちゃんじゃなかったの <laughs> 今2002年じゃなかったのやめてよなんでだから微妙に考えいてよなんで そうそうそう <laughs> 本当うんゆかがこれを変えたら本当に分かるか分かんないか <laughs> どうだったルナとホケイちゃんすごい髪大丈夫はい騙されちゃいました ルナホケイまあ意外とまあまあ早かったんですよいや私が言わなかったら多分ずっと分かんないと思うから <laughs> びっくりさしちゃいましたはいどうですかあのルナちゃんとホケイさんは <laughs> あれ、はい、かわいいねなんか <laughs> では分かってたこんな感じの ゆかがちょっぴりアホかアホではないかのテストでしたどっちだったのアホだった <laughs> はいそれでは次の動画で会いましょうバイバイうわにつばあルナホッケーさん頑張ってルナとホッケーさん2002年頑張ってよ